Sen yli ajetaan, sen yli kävellään. Ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tie turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä teet suojatien. Liikenneturva ja autoalan järjestöt –